es lo que pa. Estás escuchando este a, a, a Baby, me mata tu cara. Dale, lo que sabes que no sos santa. El movimiento que tenés a mí me encanta. Como lo meneas siempre se arrebata y se destaca. Nena, me mata. Dale, menealo pa' los turros que sos gata. Los movimientos que tenés a mí me encantan. Y ese culito que se mueve y me atrapa y se destangan. Vacilando en la nave, re loco. Ojo rojo, molestan los ya tomamos otro toro con comerlo y chale y es lo que me muero si lo hace bueno yo me voy a pleno, me pido otro pleno ya agarro vuelo no me freno negro ya estamos lejos para arriba para abajo vos me este me gusta me encanta le saco una foto me baila se agacha me pongo reloj Rebota esa burra para acá y para allá Menea esa naga para atrás, atrás, atrás Sin miedo que acá no pasa nada, pasa nada No entran en mi zona, no les da, no les da Rebota esa burra para acá y para allá Menea esa naga para atrás, atrás, atrás Sin miedo que acá no pasa nada, pasa nada No en mi zona no les da, no les da Pa' arriba, pa' abajo, moveme, Se todo gusta, me encanta Le saco una foto, me baila, se agacha, me pongo re loco Prendete María, picate, me a buscar, dale mover lo que sabes que no sos Santo. El movimiento que tienes a mí me encanta Como lo meneas y se Dale menialo pa' los turros que son gatos Los movimientos que tenés en esa me encantan. Y ese culito que se mueve y me atrapa y se destanga. Me toca, me llama y me desenfoco. Le rola la arma, pinto con la me clamo, de trago, que hasta el corcho. Salimos de noche con after y todo.